大家好，我是金老师，欢迎收看我们这个月的生肖运势月报，好运来抱抱。今天要跟大家分享的是六月份的个别生肖流月运势的星象篇。开始之前，请各位务必按下订阅小铃铛，加上赞，这样子老师在更新视频的时候，你才会第一时间收到通知哦。从我们六月三日开始，就是农历的五月份了。 而这个月当中，我们会经历两个节气，一个是芒种，另外一个就是夏至了。有订阅老师频道的朋友们，也都应该透过小满节气开运的三步骤，帮自己添了一点运势。如果你还没有帮自己添运，请记得回头看一下影片，抓紧时间恶补一下哦。首先，庚午月主张的是官跟印的月份。 很多局面呢都会朝着掌控权势走，所以这边老师也要提醒大家，这是一个金坐在火上面的月月份，它代表的是我们一定要经过火的提炼。在下半年，你的仕途是好，或者是坏，关键就在于你这个月份有没有努力了。当然，你的仕途的顺遂也会影响你的荷包有没有饱满啦。 所以这个月不可以忽视的问题就是，千千万万不要半途而废，否则即便你感觉稍有起色，也会面临大起大落的结果。工作上，你可能会面临不同的挑战、刁难、考验，也请你务必要保持着你正在打魔王 BOSS 的态度进行哦。首先，我们来看一下六月份影响关键字有哪些。 不管你是哪个生肖，下面这些都是我们要注意的流月影响关键字。影响层面在于轻重的比重。六月份我们要注意的人事物有社交，在这一个月份会有很多活动，这些活动的项目也会蛮丰富的，很多人也会投入自身在这些活动当中自我麻醉。但是我们更要注意的是你。 麻醉了自己的同时，不要让自己迷失在这当中。另外，就是在沟通方面，要注意不要有失控，让人家觉得你有暴力的倾向，或者是火气过多的样子。同时，也会有秘密跟利益的一个交换。爱情方面，容易陷入让人觉得混乱，甚至有点挣扎的感情，比如说三角关系。 烂桃花，或者是我到底要不要进入家庭？我该不该担这个责任？工作的部分，这个月比较容易进入合作的模式，女权的意识在工作上也会抬头。工作比较会有比较大的变动，期盼值可能会比较高，也比较容易会有一些比较浮夸的表现出来。转机、忙碌跟身负压力。 有些人也会面临事业的迷茫，因为他没有办法去平衡工作跟他的梦想，哪一个才是他要的？这当中他会有一点迷失的感觉。在情绪方面，这个月多数的人会变得比较容易感性，不切实际，让人家觉得你是在幻想吗？还是你心存侥幸？再来就是欲望值的提高。 这个月份也容易触发一些性骚扰、毒品、娱乐八卦、健康的问题、火灾跟自然灾害。以上是针对六月份的流月关键字。再来，我们进入我们的星象篇，看看我们农历五月，也就是国历的六月三号到七月二号这当中，透过七正四余来看看我们的生肖星象。 首先，在这个期间，水星黄道位于农历五月初四，也就是国历的六月六号，顺行一度三十一分进入到了未宫，也就是我们的巨蟹座。然后在同一个月份的农历五月二十六号，国历的六月二十八日，顺行零度二十九分进入五宫，狮子座。简单来讲，就是水星在这个月初到月底的时候会有一个活动，从巨蟹。 移到了狮子座，这一次的星象影响的对应的生肖年次分别有这些朋友喽。仔细看清楚了，出生于一九八一年、一九四五年属鸡的朋友，一九七二年属老鼠的朋友，一九九九年、一九六三年属兔子的朋友，一九九零年、一九五四年属马的朋友。 以上这些生肖年份的朋友，你们会受到水星位于巨蟹座的影响，会变得比较敏感、多疑、多情。所以，如果你是有家庭的，请务必不要让你的肢体语言勾起不必要的误会。在这一段期间，你的记忆力也会提升，非常的适合学习新知。 老师也会提醒这些朋友们，这段期间你的心智容易受到深层感情的影响，潜意识十分的强烈，所以更容易产生偏见，因为你的主观意识过强。工作上跟人互际上互动上面呢，切记不要让人家觉得你的感性淹没了你的判断，让直觉牵着你的判断。 还有，虽然你很重视亲友的想法跟感受，你也很想要能够优先满足别人的需求，但是你不要忘了，也要时时的去考虑到自己又需要什么。虽然说牺牲奉献这样的精神是很伟大的，但是你是不是只有活在配合别人的想法里面呢？这是值得思考的问题。 如果家中有幼童、青少年的，针对生于二零一七年属鸡的朋友，二零零八年属鼠的孩子，都会变得比较情绪化。所以，如果家中有属鸡跟属老鼠的孩子的家长们，请你要好声好气的，有点耐心跟他们沟通，因为他们即便很努力的想要表达。 却没有办法清楚地说出自己的想法，这时候只能靠父母亲的用心去体会、去了解跟包容了。在月底六月二十八日之后，因为水星位于狮子座，它代表的是意志力的强大。刚刚说的这些朋友们，你们的行动力会变得强，而且支配的欲望也会提高很多。所以，如果你是主管阶级的朋友，虽然周遭的人对你， 平常的安排都是心服口服，没有什么太大的问题。但是其实内心、潜意识里面，他们会对你个人是稍有说辞的，因为在共事上面，他们真的觉得好有压力哦。所以你不要忘了，学会当一个会聆听需求的领导者，而且不要让人家觉得你很冲动、易怒，做事情不计后果。 下一个要讨论的星象是我们的金星，金星黄道位于农历的五月初八，也就是国历的六月十号，顺行零度四十三分，进入到申宫，也就是我们的双子座。这次的星象影响的对应生肖年次，听好了。 有出生于一九八零年、一九四四年属猴的朋友，一九七一年属猪的朋友，一九九八年、一九六二年属老虎的朋友，一九八九年、一九五三年属蛇的朋友。以上这些生肖年份的朋友们会受到金星位于双子座的影响，亲和力跟异性缘会 up up。虽然你喜欢多姿多彩的社交生活，但是你要切记不要滥情。 要把这样的魅力发光发热在工作上，运用你良好的人际关系，可以让你轻松许多。在这一段期间，你也不用太意外，你会得到很多异性的助力，也可以让你少走一些弯路。甚至打个比方，如果你是男性的业务，你在专柜卖化妆品，这时候你可能一两句话就可以很简单的成交。 让客人买下你推荐的商品，很快的可以达成你当月的业绩目标。但是也不要忘了，我们这个时候的推销不要过于的盲目，要让他觉得你是真心真意的，这样子而后他才会继续会当你的客人。在感情方面，你想要的新鲜感，可能也会因为一时的火花产生的情愫，但也可能因为你的好奇心。 被满足了之后，这段感情就不了了之，就拜拜了。所以千万不要被星象给牵动，一时情迷，然后伤害了别人的心，这样不过就是给你自己带来不必要的感情困扰喽。另外一个要讨论的星象是我们的太阳，太阳黄道于农历的五月二十日，也就是国历的六月二十二日。 零度零零分的十一秒，进入到我们的未宫巨蟹座。本次的星象呢，影响的对应生肖年次有：生于一九七九年、一九四四三年属羊的朋友；一九七零年属狗的朋友；一九九七年、一九六一年属牛的朋友；一九八八年、一九五二年属龙的朋友。以上这些生肖年份的朋友们。 会受到太阳位于巨蟹座的影响，心情上面会比较容易多愁善感。这个月要提醒自己，务必要加强信心，多自我鼓励一下，卸下你心中的包袱。同时，在这个月你会感受到的是你的动力很缺，兴致缺缺，这也是这个星象所带来的负面影响。 处事上面，对于有交手过的同事或者是对手，你会因为念旧情分，你就不敢跟他直接的面对面，但也会因此而忽略了应该要面对的，于公于私你都应该要记得秉公处理，不要因为害怕破坏过去印象中的美好而不敢去面对，到底他是不是一个对的人？ 是不是在做对的事情？在亲子关系的上面呢，你顾家的意识相对的也会提升很多。这个时候，你可能会想要安排出游，甚至呢，你也会对于其他人有没有贡献会特别的唠叨。比如说，你会问对方有没有参与家事，对方有没有关心父母，你会很在意这一类的表现。 但是别人看在心里的时候，会觉得你怎么变得这么的婆婆妈妈呢？那这个部分就是要注意一下平衡点了。以上是六月份个别生肖的流月运势形象篇，下一篇老师会分享十二生肖的流月运势生肖篇。喜欢的朋友们，请务必按下订阅的小铃铛跟赞。 这样子，你才可以在每周的第一时间收到老新的老师的贴心运势提醒哦。需要咨询的朋友也可以透过下方的表格登记跟老师联络。我是金玲老师，我们下次见，谢谢大家的收看。